Thriller is one of the biggest albums ever. Thank you for your support, effort, and hard work. Michael Jackson. 1983. Le petit bonhomme a fait son chemin. Il fête son 500e album, Thriller, de Michael Jackson, et son 112e disque d'or. En fait, presque chaque fois qu'un disque de musique populaire américaine atteint les sommets, il est signé Quincy Jones. <laughs>